გამარჯობა ნინი, ჩემი ხმა თუ გესმით? ხარვეზი გქონდა, ვერაფერს ვერ გავააქტიურეთ Zoom-ი. აა გამარჯობა, დიახი, ისმის თქვენი ხმა. დიახი, ორი წუთის დავალოდოთ და შეგვიძლია დავიწყოთ. აა კარგით, მაგამდე აი გაზიარების უფლება რომ მომცეთ. აა დიახი, და მე მგონი ჯობია ჰოსტის თქვენ გაგხადოთ, რამე ხარვეს რო არ გქონდეს ადგილი მერეც. კარგით. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ჰოსტი ხარ ნინი და გაზიარების ფუნქცია წესით უკვე ჩართული უნდა იყოს. მაგრამ შეგვიძლია დავიწყოთ. დიახ. გამარჯობათ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა გაგეცნოთ, მე ვარ ნინო ბოკუჩავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. როგორც მოგეხსენებათ, დღევანდელი ჩვენი განსახილველი თემაა ბიჰევიორიზმი. სანამ უშუალოდ დავიწყებთ ლექციას, მინდა წინასწარ გითხრათ, თუ რამეს ვერ გაიგებთ ან რამე კითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ მითხრათ მაშინათვე ან მოინიშნოთ და ლექციის ბოლოს განვიხილოთ. თქვენ როგორც მოგესურვებათ? დღეს განვიხილავთ რამდენიმე საკითხს. პირველი ეს არის ფსიქოლოგიის მიმდინარეობები, განმარტავთ ბიჰევიორიზმს. ვისაუბრებთ ბიჰევიორიზმის სხვადასხვა ძირითად თეორიაზე, როგორიც არის კლასიკური განპირობებულობა, ოპერანტული განპირობებულობა და დაკვირვებით დასწავლა. ფსიქოლოგიის სულ შვიდი ძირითადი მიმდინარეობა არსებობს, როგორებიცაა ბიოლოგიური, ფსიქოდინამიკური, ბიჰევიორისტული, ჰუმანიストური კოგნიტური განვითარების და ფსიქოკულტურული. სწორედ აქიდან არის ერთ-ერთი ბიჰევიორისტული მიმდინარეობა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. ალბათ ხშირად შეგიმჩნევიათ, რომ შვილები მშობლების მსგავსად იქცევიან, რომ ადამიანებს სხვადასხვა ფობია აქვთ და ხშირად ადამიანები მუდმივი მოგების სურვილით ეჯაჭვებიან ტოტალიზატორს. სწორედ ამ და სხვა მსგავს კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს ბიჰევიორიზმი. ახლა მინდა განვმარტოთ უშუალოდ რას გულისხმობს ბიჰევიორიზმი, როგორც თქვით, ეს არის ფსიქოლოგიის მიმდინარეობა, რომელიც შეისწავლის დასწავლასა და ქცევას. დასწავლას ჩვენ მოგვიანებით განვიხილავთ უფრო დეტალურად თუ რას ნიშნავს. ახლა კი მინდა ტერმინზე გავამახვილო უფრო მეტი ყურადღება. აა ეს სიტყვა მოდის ინგლისური სიტყვიდან ქცევა და ითარგმნება სიტყვასიტყვით როგორც ქცევათ მეცნიერება. აა ეს დარგი დაფუძნდა ამერიკაში ამერიკელი ფსიქოლოგი ჯონ ვოტსონის მიერ, რის გამოც მას ხშირად ბიჰევიორიზმის მამასაც უწოდებენ. მნიშვნელოვანია განვასხვაოთ, თუ რითი განსხვავდება ბიჰევიორიზმის სხვა ფსიქოლოგიის მიმდინარეობებისგან და ამისთვის ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიგოთ ბიჰევიორიზმის ძირითადი იდეა. behaviorizmებს მიაჩნიათ, რომ ფსიქოლოგიის შესწავლის საგანი უნდა იყოს მხოლოდ ობიექტურად დაკვირვებადი გაზომვადი საზომი და სწორედ ასეთ საზომად მათ მიაჩნიათ ქცევა. თუმცა ამას რა თქმა უნდა თავისი მიზეზები აქვს, რომელთაც ახლა ვისაუბრებთ. ჯონ ვოტსონს მიაჩნია, რომ ადამიანი მოქმედებს კოგნიტური პროცესებით, იგივე შემეცნებითი პროცესებით, როგორც არის მეხსიერება, აღქმა, აზროვნება და ასე შემდეგ, თუმცა მას მიაჩნია, რომ ამ თითოეულზე დაკვირვება შეუძლებელია. სწორედ ამიტომ ბიჰევიორისტები გონებას ადარებენ შავ ყუთს, იყენებენ ასეთ მეტაფორას, და რადგან გონებაზე და მის პროცესებზე დაკვირვება შეუძლებელია, სწორედ ცება არის ის ობიექტური საზომი, რომელიც ფსიქოლოგიამ უნდა შეისწავლოს. behavioristებმა, კერძოდ კი ჯონ უოტსონმა შეიმუშავა ფორმულა, რომელთაც შეეცდებოდა აეხსნა ადამიანისა და ცხოველების ქცევა. ეს ფორმულა არის საკმაოდ მარტივი, სტიმული რეაქცია, ანუ გარემოდან ჩვენ ვიღებთ სტიმულებს და ამის შემდეგ ჩვენ ვრეაგირებთ ამ გარემოს სტიმულებზე, ანუ ჩვენ გვაქვს რეაქცია, იგივე ქცევა. როგორც თქვით, ბიჰევიორიზმი შეისწავლის დასწავლას, ახლა კი განმარტოთ უშუალოდ რას გულისხმობს დასწავლა. დასწავლა არის პროცესი, რომლის შედეგადაც ვიღებთ შედარებით სტაბილურ მუდმივ ცვლილებას ქცევაში ან ქცევის პოტენციალში. და რაც მნიშვნელოვანია, დასწავლის პროცესი აუცილებლად ეფუძნება გამოცდილებას. როგორც ხედავთ, დასწავლის განმარტებისას მნიშვნელოვანია განმარტოთ სამი ძირითადი კომპონენტი. პირველი ეს არის ცვლილება ქცევაში ან ქცევის პოტენციალში. ის რომ რაღაც დავისწავლე, აუ ცდილობთ ჩანს ჩემს ქცევაში. თუმცა შესაძლებელია, რომ დასწავლილს ქონდეს პოტენციალი იმისა, რომ გამოვლინდეს ქცევაში. ამის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ განწყობა, დამოკიდებულება, რომელსაც აქვს პოტენციალი, რომ გარდაიქმნას ქცევაში. მაგალითად წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გიყვართ სათავგადასავლო ციგნები და თქვენი მეგობარი გთავაზობთ, აირჩიოთ რომელი ციგნი გსურთ, სათავგადასავლო დეტექტიური ჟანრის თუ სხვა. რადგანაც თქვენ უკვე ჩამოყალიბებული გაქვთ ეს წინასწარი განწყობა, დიდი ალბათობა, რომ ეს პოტენციალში გამოვლინდეს და შესაბამისად ქცევა ჩამოყალიბდეს. მაშასადამე თქვენ აირჩევთ სათავგადასავლო ჟანრის ციგნს. მეორე კომპონენტი, რომელიც დასწავლის განმარტების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის, რომ დასწავლილი აუცილებლად უნდა იყოს შედარებითი მუდმივი ცვლილება. ამ ეს მუდმივი შეიძლება განვასხვაოთ როგორც სტაბილური ცვლილება, ასევე მუდმივი ცვლილება და მათ შორის რა განსხვავებაა, ახლა ვისაუბრებთ. სტაბილურ ცვლილებასთან გვაქვს საქმე, მაგალითად, როგორიც არის ცეკვა, გენზე დაკვრა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ადამიანი ერთხელ დაისწავლის, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ თუ თავს დაანებებს ამ სფეროს მას ეს დაავიწყდება. რამდენიმე წლის შემდეგ თუ ის კვლავ დაუბრუნდება ამ სფეროს, ის შედარებით უფრო მარტივად დაისწავლის ამ ყველაფერს, ვიდრე ეს პირველ ჯერზე მოახერხა. თუმცა მუდმივი დასწავლა, ეს არის მაგალითად ცურვა, ასევე ველოსიპედის დარება, ამ შემთხვევაში კი ადამიანი თუ ერთხელ დაისწავლის ამ აქტივობას, მომავალში მუდმივად აღარ ჭირდება ამის ხელახლა დასწავლა, მუდმივად შეძლებს ამის განხორციელებას. მაგალითად, თუ მას რამდენიმე წელი არ შეუსრულებია ეს აქტივობა, მაგრამ ერთხელ მეგობრებთან ერთად მოხდება აუზზე, ის თავიდან ხელახლა არიწყებს ცურვის სწავლას. ამ შემთხვევაში პირდაპირ ავტომატურად ახორციელებს ამ აქტივობას. და მესამე კომპონენტი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ დასწავლის ფარგლებში, ეს არის გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროცესი. ზოგადად ბიჰევიორისტებს მიაჩნიათ, რომ ბავშვი თანდაყოლილი მარტივი რეაქციების შეზღუდული რაოდენობით იბადება და ცხოვრებაში ყველაფერს გამოცდილება განაგებს. ისინი ეხმიანებიან ცნობილი ინგლისელი ფილოსოფოსის ჯონ ლოკის მოსაზრებას, რომ ბავშვი იბადება როგორც სუფთა დაფა. აბულა რასა როგორც ის ამას უწოდებს და სწორედ ცხოვრება აწერს მას წარწერებს. ზუსტად ასეთვიან ბიჰევიორისტებიც, რომ გამოცდილება არის უმთავრესი კომპონენტი დასწავლისას და იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ბიოლოგიურ თანდაყოლილ რეაქციებს. როდესაც საუბრობ დასწავლაზე, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ დასწავლის ძირითადი თეორიები, როგორიც არის მაგალითად ივანე პავლოვის კლასიკური განპირობებულობა, სკინერის ოპერანტული განპირობებულობა და ბანდურას დაკვირვებით დასწავლა. ჩვენ დღეს თითოეულ მათგანზე ვისაუბრებთ და ეს არის ზუსტად ის თეორიები, რომელზეც პრაქტიკულად დგას მთლიანად ბიჰევიორიზმი. პირველი როგორც თქვით, ეს არის კლასიკური განპირობებულობა. ეს არის დასწავლის ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა. აი მე მგონი ვიღაც ხელს იწერს თუ რამე კითხვა გაქვთ შეგიძლიათ დამისვათ კარგით გავაგრძელოთ მაშინ. აა დასწავლის ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა არის კლასიკური განპირობებულობა და ამ დროს ასოციაცია მყარდება ორ სტიმულს შორის. ეს არის პირველი სტიმული და მეორე სტიმული. აა კლასიკურ განპირობებულობას აინტერესებს თუ რა უსწრებს უშუალოდ ქცევას წინ. აა და სწორედ რაც უსწრებს ქცევას წინ, ის განსაზღვრავს მისი გამოვლენის ალბათობას. იმისთვის რომ კლასიკური განპირობებულობის ეს განმარტება უკეთესად გავიგოთ, აა მინდა მაგალითის საფუძველზე გავნახილოთ. აა თქვენ როგორც იცით, ბავშვს თანდაყოლილად არ ეშინია კარის ჭრიალის ხმა. თუმცა თუ ფილმში აა მან ხშირად ნახა, რომ კარის ჭრიალის ხმა ის ეს სტიმული და ასოციაციურად დაუკავშირდა და რამდენჯერმე თან ერთდროულად გამოვლინდა საშის გამოსახულებასთან ერთად, ამ შემთხვევაში აა ბავშვს განუვითარდება კარის ჭრიალის ხვისადმი შიში და როდესაც შეიძლება მარტო იყოს ახში და გაიგებს ამ კარის ჭრიალის ხმას ის ნეიტრა ოდესღაც ნეიტრალური სტიმული რომელიც თავისთავად მასში შიშის რეაქციას არ აღძრავდა იმის გამო რომ დაწყვილდა მისთვის საშიშ სტიმულთან როგორიც არის საშიში გამოსახულება უკვე ეს ნეიტრალური სტიმულიც იწვევს მასში შიშის რეაქციას როგორც მოგეხსენებათ, ადამიანები და ცხოველები ბიოლოგიური მოთხოვნილებებით იბადებიან და ეს შეიძლება იყოს უპირობო რეაქციები, ეგრეთ წოდებული რეფლექსები. მაგალითად, როგორიც არის ნერწყვის გამოყოფა. შეიძლება გიკითხოთ. დიახ, დიახ. შიშზე მინდა კითხო თქვენ აღნიშნეთ რომ შიში თანდაყოლილი არ არის მაგრამ აა ჩემი ძალიან პატა ჩემ შვილს ძალიან პატარაა საქშე შვილობის პერიოდში ყველაფრის ხმისა ეშინოდა გარე ხმებს გულისხმობ მამის დაყივლება ძაღლისყეფა და ასე შემდეგ და ეს რასთან ასოცირდება მაშინ მას გათვითნობიერებული არ ხუნა და ვერც ვერ ამეთქვით რომ ეს ვაიმე საშიშია მე მგონია რომ შიში უფრო თანდაყოლილი თვისება რომელიც ადამიანს დაზდევს თან აი სამყაროსთან შეგუების შიში თიბადება და ეს შიში ბუნებრივია მე ასე მგონია დიახ, არსებობს გარკვეული შიში და ფობია, რომელიც არის თანდაყოლილი, მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვეშინოდეს ლომის, ვებხვის, ეს რა თქმა უნდა ნორმალური რეაქცია ადამიანის და თუ არ შეშინდება პირიქით, ეს იქნება ანომალურ ფარგლებში. აა, მაგრამ ბიჰევიორისტები საუბრობენ ისეთ შიშსა და ფობიაზე, რომელიც ჩვეულებრივ არ უნდა იწოვდეს ჩვენში შიშის რეაქციას და ეს შიში გამოწეულია სწორედ ოდესღაც ნეიტრალური სტიმული, მაგალითად როგორიც იყო კარის ჭრიალის ხმა, ეს ხომ ჩვენთვის თანდაყოლილი შიშის რეაქცია არ არის. ეს ნეიტრალური სტიმული დაუკავშირდა საშიშ გამოსახულებას, რომელიც ჩვენთვის თანდაყოლილად მომდინარეობს და ისედაც გვაშენებს. და მას შემდეგ, რაც ეს ასოციაციური კავშირი დამყარდა, სწორედ ამის შემდგომ უკვე ბავშვს შეიძლება კარის ჭრიალის ხმის შეშ გაიჩინდეს და ეს შეიძლება ეს შეში განზოგადდეს კიდევაც მაგალითად კარისჭრიალის ხვასთან ერთად სიბნელის შეეშინდეს და ასე შემდეგ თუ შეიძლება მეც მაქვს კითხვა დიახ გესმენთ ან მაგალითად ხო ეშინიათ ბავშვებს ჭექაქუხილის და მაინტერესებს შეიძლება თუ არა ჭექაქუხილის შიში ჩაითვალოს თანდაყოლილ შიშად იცით ჭექაქუხილის შიში მე ვფიქრობ რომ არის უბრალოდ გამოცდილებიდან შეძენილი რადგანაც ალბათ გაგონილი აქვს მშობლებისგან ან მეგობრებისგან ისტორია რომ შეიძლება ძალიან საშიშად და ფატალურად დასრულდეს ეს ყველაფერი და სწორედ ამან განაპირობა ამ ობიექტის მიმართ შიში თანდაყოლილი არ მგონია ჭექაქუხილის მიმართ რომ იყოს შიში მადლობა კარგით, თუმეტი კითხვა არ გაქვთ, გავაგრძელოთ მაშინ დიახ, საუბრობდით უპირობო რეფლექსებზე, როგორიც არის მაგალითად ნერწყვის გამოყოფა, თემინება, ღებინება და ასე შემდეგ. უპირობო რეფლექსების ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ბიოლოგიურ დონეზე არის დეტერმინირებული და ადამიანები არ იძენენ ინდივიდუალური გამოცდილების პროცესში. მაგალითად, თქვენ თუ წარმოიდგენთ, რომ ჭამთ ძალიან მჟავალ ლიმონს, ამ შემთხვევაში თქვენ მიხვდებით, რომ ავტომატურად თქვენ და უნებურად გამოგეყოფათ ძალიან დიდი რაოდენობით ჭარბი ნერწყვი. ახლა კი მინდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი თუ რა კავშირშია პალოვის ექსპერიმენტთან. პალოვი იყო რუსი ფიზიოლოგი, რომელიც აკვირდებოდა ძაღლებში საკვების მონელების პროცესს. ამ შემთხვევაში უპირობო გამღიზიანებელი, ანუ სტიმული იყო საკვები, რომელზეც ძაღლები იჩენენ უპირობო რეაქციას, იგივე რეფლექს ნერწყვის გამოყოფას. თუმცა პავლომა თავისი ექსპერიმენტის პირობებში, ფარგლებში შეამჩნია, რომ ძაღლები ძაღლებმა დაისწავლეს ისეთ ნეიტრალურ სტიმულზეც გამოყოფოდათ ნერწყვი, როგორიც არის მაგალითად ზარი. ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე ფაქტთან გვაქვს საქმე. ზარი ასოციაციურად თანხდა საკვებს და მას შემდეგ რაც ეს ორი სტიმული ერთად გამოჩნდა, ა რამდენიმე წთის შემდეგ ძაღლმა დაისწავლა რომ ამაზეც ქონოდა უპირობო რეფლექსი, ანუ ნერწყვის გამოყოფა. პავლოს ზოგადად თავის წაში ძალიან ბევრი ერთნაირი ტერმინი აქვს შემოღებული, აი როგორც ხედავთ, უპირობო ანუ განუპირობებელი სტიმული, განუპირობებელი რეაქცია, განუპირობებელი სტიმული და იმისთვის რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან, აი მინდა რომ ეს ნახატი კარგად განვიხილოთ. აი როგორც ხედავთ, აი ეს არის უპირობო სტიმული, აა საკვები, რომელზეც ძაღლს აქვს უპირობო რეფლექსი ნერწყვის გამოყოფა. მაგრამ ეს არის ნეიტრალური სტიმული, როგორიც არის ზარი, რომელზეც ძაღლს არავითარი რეაქცია არ აქვს თავიდან. ნეიტრალური სტიმულის ფარგლებში არ არის აუცილებელი რომ მაინც და მაინც ზარი ყოფილიყო, შეიძლება ექსპერიმენტის მიმდინარეობისას ნებისმიერი რამ ყოფილიყო, რაც შემდგომ ისედაც გამოჩნდა ექსპერიმენტში, რომ ზაღლებმა დაისწავლეს იგივე რეაქცია თუნდაც ნატურაზე, ლაბორანტის ხალხზე, ლაბორანტის ფეხის ხმაზე და ასე შემდეგ. მას შემდეგ, რაც ეს ზარი თან ხვდა და რამდენჯერმე დაწყვილდა საკვებთან ერთად, უკვე ძაღმა დაისწავლა რომ ამაზე დასწავლილად გამოევლინა ნერწყვის გამოყოფის პროცესი. სწორედ ზარი გახდა დასწავლილი სტიმული, ანუ განპირობებული სტიმული და დასწავლილ სტიმულზე საპასუხოთ ძაღლის რეაქცია, ეს არის განპირობებული რეაქცია, ანუ ნერწყვის გამოყოფა. თლიანად ამ პროცესს უწოდა პალომა კლასიკური განპირობებულობა, ანუ დასწავლა და ეს არის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ გადავდივართ ბიოლოგიური მექანიზმებიდან ფსიქოლოგიურ მექანიზმებზე. ზოგადად კლასიკური განპირობებულობით როგორც გითხარით იხსნება შიში და ამის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითს განვიხილავთ ჩვენ ახლა აა ზოგადად პავლოვის შეხედულებებმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ბიჰევიორისტების მსოფლმხედველობაზე განსაკუთრებით კი ჯონ ვოტსონზე ჯონ ვოტსონმა თავის დამხმარესთან ერთად ჩაატარა ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტი რომელიც პატარა ალბერტის ექსპერიმენტის სახელით არის ცნობილი ალბერტი იყო 11 თვის ბავშვი რომელიც იმყოფებოდა კლინიკაში სადაც დედა მედიდათ მუშაობდა. um watson's და rainer's სურდათ albertis-თვის დაესწავლებინა ისეთი დაესწავლებინა რომ შიში განეცადა იმ ცხოველებისა და საგნების მიმართ რომელიც თანდაყოლილად არ აღძრავდა albertis-ში შიშის რეაქციას მაგალითად როგორ ის არის თაგვების მიმართ შიში თუმცა მათ შენიშნეს, რომ ალბერტს ეშინოდა ჩაკუჩის დარტყმით გამოწვეული ხმაურის. სწორედ ეს უსიამოვნო სტიმული ალბერტისთვის მათ დააწყვილეს იმ მომენტთან, როდესაც ალბერტი თავთან თამაშს იწყებდა. რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე ალბერტს ჩამოუყალიბდა შიში თაგვების მიმართ, რადგანაც ეს მისთვის უსიამოვნო სტიმულთან იყო დაკავშირებული და ზუსტად 6 წლის მერე უკვე თაგვების დანახვაზე ალბერტი ტირილს იწყებდა და მათგან განრიგებას ცდილობდა. ექსპერიმენტი სამწუხაროდ ვერ დასრულდა, რადგანაც ჯონ უოტსონს სურდა, რომ ალბერტისთვის ეს დასწავლილი შიში დაევიწყებინა, თუმცა დედამ ალბერტი წაიყვანა, რადგან ძალიან გაბრაზდა. დღეს მოგეხსენებათ მსგავს ექსპერიმენტს ვერავინ ვერ ჩაატარებს, ვერცერთი მკვლევარი, რადგან არსებობს სპეციალური კომისია, რომელსაც ინსტიტუციური ბორდები ეწოდება და ისინი განაგებენ, არის თუ არა ეს ექსპერიმენტი კონკრეტული ექსპერიმენტი ეთიკური სტანდარტების ნორმებში მოცული. როგორც მოგეხსენებათ, არცერთი ექსპერიმენტი ექსპერიმენტის შედეგი არ დგას ეთიკაზე მახლა და კვლევაში მონაწილემ ოდნავადაც კი არ უნდა მიიღოს არც ფსიქოლოგიური და არც ფიზიკური ზიანი. თუმცა ვაცონისთვის ამ ექსპერიმენტმა ჩვენ ძალიან მრავალფეროვანი შედეგი მოგცა და კიდევ ერთხელ დააგვიმტკიცა კლასიკური განპირობებულობის მნიშვნელობა ცხოვრებაში. და ჯონ უოტსონის ცნობილი ფრაზა მინდა განვიხილოთ ახლა. მომეცით ათეულობით ბავშვი და სპეციალურ გარემოში მათი აღზრდის შესაძლებლობა. გაცხადეთ გარანტიას, რომ შემთხვევით შერჩეული ერთ-ერთი მათგანისგან ნებისმიერი პროფილის სპეციალისტს შევქმნი. ექიმს, ადვოკატს, ბიზნესმენს, მათხოვარს და ქურცაც კი. მიუხედავად მისი მიდრეკილებებისა, ნიჩისა, წინაპრების საქმიანობისა და რასობრივი მიკუთვნებულობისა. სწორედ ეს ჯონ უოტსონის ფრაზაა კიდევ ერთხელ ხას უსვამს ბიჰევიორიზმის ძირითად არს, რომ მათ გამოცდილება მიაჩნიათ ყოლაფრის თავი ცხოვრებაში და დასწავლის პროცესში. კლასიკურ განკირობებულობას იყენებენ ზოგადად ბიჰევიორალურ ანალიზშიც, მაგალითად, როდესაც როდესაც პაციენტი მიმართავს ექიმს, რომ მას სურს ალკოჰოლს თავი დაანებოს, თუმცა ამას თვითონ ვერ შეძლებს, ამ შემთხვევაში ექიმი პაციენტს უნიშნავს ისეთ წამალს, რომელსაც თუ ალკოჰოლის პარალელურად მიიღებს პაციენტი, ამ შემთხვევაში მას ეწყება თავბრუსხვევა, გულისრევა, ღებინება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ პაციენტი დალებს ალკოჰოლის პარალელურად ამ წამალს, ეს მისთვის ძალიან უსიამოვნო სტიმული გახდება და სწორედ ასე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილნი არიან თუნდაც ნარკოტიკებზე ან ალკოჰოლზე, თუ როგორ დაანებონ და დააღწიონ ამ მავნე ჩვევებს თავი. კიდევ რამდენიმე ტერმინი დაგვშა, რომელიც უნდა განმარტოთ კლასიკური განპირობებულობის ფარგლებში. პირველი ეს არის ქცევის ჩაქრობა. სწორედ ქცევის ჩაქრობა სურდა უოტსონს ალბერტის შემთხვევაში, როდესაც სურდა, რომ მისთვის ეს დასწავლილი შიში დაევიწყებინა. და ზოგადად ბიჰევიორალური ანალიზი ამაზე დგას ქცევის ჩაქრობაზე, სწორედ ამით არის შესაძლებელი, რომ ადამიანს დავავიწყოთ ან შეუმსუბუქოთ კონკრეტული ფობია. ამ შემთხვევაში, ოდესღაც ნეიტრალური სტიმული, რომელიც ალბერტის შემთხვევაში იყო თაგვები, აა და მისთვის საშიში სტიმული, ანუ შიშის მომასწავლებელის სტიმული, როგორიც იყო ჩაქუჩის დარტყმით გამოწეული ხმაური, რამდენჯერმე უნდა განეშორებინა, дискრიმინაცია მოეხდინა უოტსონს ამ სტიმულებისადმი და შესაბამისად ეს ქცევა თანდათანობით ალბერტში ჩაქრებოდა. მაგრამ როგორც მოგახსენებათ, ეს უოტსონმა ვერ მოასწრო, შესაბამისად ალბერტი თუ არ იმკურნალებდა, მუდმივად ამ შიშის ქვეშ იქნებოდა. სტიმულის განზოგადება არის მეორე ტერმინი, რომელიც უნდა განვიხილოთ კლასიკური განპირობებულობის ფარგლებში. სტიმულის განზოგადებასაც ქონდა პატარა ალბერტის შემთხვევაში ადგილი. მას არამხოლოდ თაგვების ეშინოდა, არამედ ექსპერიმენტიც ნათლად ჩანს, რომ ეს შეში განუზოგადა ზოგადად სხვა სხვადასხვა ბეწვიან ცხოველებზე და ბეწვიან სათამაშოებზეც კი. უოტსონი მას აჩვენებდა მაგალითად ბეწვიან სათამაშოებს და ალბერტი ცდილობდა, რომ თავი აერიდებინა მათზეც. სწორედ ამას გულისხმობს სტიმულის განზოგადება. ანუ შეიძლება რამე კონკრეტულის მე კონკრეტულის შიში დავისწალო, თუმცა ანალოგიურ მსგავს რაღაცებზეც э, განზოგადდეს შემდგომ ეს შიში. და სტიმულის დისკრიმინაცია, ეს არის უკვე სტიმულის განზოგადების საპირისპირო პროცესი. ა ამ შემთხვევაში ადგილი ექნებოდა ალბერტის შემთხვევაში სტიმულის დისკრიმინაციას, თუ ის განარჩევდა ერთმანეთისგან თავს და ბეწვიან ცხოველებსა და ბეწვიან სათამაშოებს ერთმანეთისგან. თუმცა ეს ალბერტმა ვერ მოახერხა და ყველა მსგავს თაკუთან და მიმსგავსებულ ცხოველზეც და სათამაშოზეც მას შიშის რეაქცია ჰქონდა. მეორე თეორია, რომელიც უნდა განვიხილოთ ბიჰევიორიზმის ფარგლებში, ეს არის ოპერანტული განპირობებულობა, რომის ავტორიც არის სკინერი. თუ კლასიკურ განპირობებულობას აინტერესებდა თუ რა უსწრებს უშუალოდ ქცევას წინ და რა განსაზღვრავს მისი გამოვლენის ალბათობას, ოპერანტულ განპირობებულობას აინტერესებს თუ რა მოსდევს ქცევას შემდგომ. სწორედ ის, რაც ქცევას შემდგომ მოსდევს, განსაზღვრავს მისი გამოვლენის ალბათობას. ოპერანტული განპირობებულობა ამ შემთხვევაში ნიშნავს გარემოთი ოპერირებას, გარემოთი манипуლირებას. ახლა კი მინდა განვიხილოთ სკინერის ცნობილი ყუთი, რომელიც მან შექმნა. ამ ყუთში ის ათავსებდა ცხოველებს და სურდა ენახა თუ მიხვდებოდნენ ცხოველები, რომ ჩამოეძიათ აი ეს ღილაკი, თუ ცხოველები მიხვდებოდნენ, რომ ჩამოეძიათ ეს ღილაკი, მაშინ ისინი ამ ყუთიდან თავს დაიძვენდნენ და გარეთ საკვებს დახვდებოდათ. მინდა გითხრათ, რომ თავდაპირველად ამ რომ მიმხვთარიყვენ ცხოველები ამ საკმაოდ გაუჭირდათ თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ მათ შეძლეს რომ ჩამოეწიათ ეს ღილაკი, გასულიყვნენ გარეთ და ჯილდოთ მათ საკვები ხდებოდა. ი რამდენჯერმე ჩაატარა ეს ექსპერიმენტი სკინერმა და აღინიშნებოდა რომ ცხოველებმა დაისწავლეს მართლაც ეს ქცევა უკვე როგორც კი ჩასვამდა ცხოველს ამ კუჩში მაშინვე აჭერდნენ ღილაკს თიც და გამოდიოდნენ ჯილდოთ კი საკვები ხდებოდათ სწორედ ამ ექსპერიმენტის შემდეგ სკინერმა ჩამოაყალიბა რამდენიმე ტერმინი, რომელიც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ოპერანტული განპირობებულობის ფარგლებში. ეს არის განმტკიცება, განკეთება ყოველთვის ზრდის ქცევის გამოვლენის ალბათობას. როგორც ხედავთ, არსებობს ორი ტიპის განკეთება, ეს არის დადებითი განკეთება და უარყოფითი განკეთება, თუმცა მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილოთ, რომ უარყოფითი განკეთებაც ზრდის ქცევის გამოვლენის ალბათობას და ამ შემთხვევაში უარყოფითი ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ ჩვენთვის არასასურველი, ავერსიული სტიმული ჩამოგშორდება. ხოლო დადებითი განკეთება კი ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენს ქცევას დადებითი სტიმული მოსდევს. ანუ დადებითი ნიშნავს რომ სტიმული გვემატება, უარყოფითი ნიშნავს, რომ სტიმული გვაკლდება და როდესაც გავიგებთ განმტკიცებას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, ორივე შემთხვევაში ორივე განმტკიცების ფორმა ზრდის ქცევის გამოვლენის ალბათობას. იმისთვის, რომ ეს ტერმინები უფრო კარგად გავიგოთ, მინდა რამდენიმე მაგალითის მოყვანა. მაგალითად, განვიხილოთ დადებითი განმტკიცება. როგორც თქვით, განმტკიცების დროს ჩვენი ქცევის სიხშირე იზრდება და შედეგად გვემატება დადებითი სტიმული. წარმოიდგინეთ მაგალითი, როდესაც მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება. თუ თქვენ თელი თვის განმავლობაში ბეჯითად მოიქცევით შესრულებ დავალებებს, მაშინ თვის ბოლოს მე თქვენ ექსკურსიაზე წაგიყვანთ. ეს არის დადებითი გამტკიცების მაგალითი, რადგანაც ბავშვები ბავშვების ქცევის გამოვლენის ალბათობა გაიზრდება სწორედ ამ დადებითი სტიმულის გამო. მათ უნდათ ექსკურსიაზე წასვლა და ეს ზრდის მათში мотиваციას, რომ ბეჯითად მოიქცნენ და შეასრულონ დავალებები. თუმცა იგივე მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ უარყოფითი განმტკიცების პირობებში. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩამოგშორდება ჩვენთვის უსიამოვნო სტიმული. მაგალითად, შეგვიძლია განვიხილოთ მასწავლებელი იგივე პირობას წაუყენებს მოსწავლეებს, რომ თუ მთელი თვის განმავლობაში კარგად ისწავლიან, მაშინ ამ შემთხვევაში თვის ბოლოს დაგეგმილ საკონტროლოს მათ არ დააწერინებს. ამ შემთხვევაში ძიზრდება ბავშვების мотиваცია, როგორც გითხარით, აი იმ იმედით, რომ ისინი არ დაწერენ საკონტროლოს, და სწორედ ამაში მდგომარეობს უარყოფითი განკითხების იდეა, რომ ჩამოქშორდება ჩვენთვის უსიამოვნო სტიმული და ორივე შემთხვევაში იზრდება ბავშვების ქცევის გამოვლენის ალბათობა. აა კიდევ განვიხილოთ ერთი მაგალითი განკითხებასთან დაკავშირებით, რადგან ეს ტერმინები უფრო კარგად განმასხვავოთ ერთმანეთისგან. აა მაგალითად შეგვიძლია აა წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. აა დედა საუბრობს ტელეფონზე, მისი შვილი კი იწყებს ტირილს, რომ უნდა შოკოლადი. ამ შემთხვევაში დედა ეუბნება, რომ გაჩერდეს მან დღის განმავლობაში, სადაც ბევრი შოკოლადი მიიღო და ახლა დააცადოს ტელეფონზე საუბარი. თუმცა ბავშვი არ ჩერდება და დედა იძულებული ხდება, რომ უთხრას, "კარგი, მოგცემ შოკოლადს, ოღონდ შენ გაჩერდი და აღარ იტირო." ამ შემთხვევაში დედის მხრიდან ხვდებით უარყო უარყოფითი განმტკიცების მაგალითს, რადგანაც მან თავიდან ჩამოიშორა ეს მისთვის უსიამოვნო სტიმული, როგორიც იყო ბავშვის ტირილი და შეუძლია მშვიდად გააგრძელოს ტელეფონზე საუბარი. თუმცა ამას მეორე მხრივ უნდა შევხედოთ და ეს არის ბავშვის მხრიდან ამ შემთხვევაში ბავშვმა დაისწავლა რომ ტირილი მისთვის არის დადებითი გამტკიცების მაგალითი და სწორედ ტირილით შეუძლია მიაღწიოს სასურველ მიზანს ამ ამ შემთხვევაშიც ტირილით მიაღწია სწორედ იმ მიზანს რომ დედისგან შოკოლადს მიიღებს შესაბამისად ამ ქცევას ის აუცილებლად გამოავლენს სხვაგან სხვა სიტუაციაში მსგავს სიტუაციაში თუნდაც მაღაზიაში სტუმრად და სხვაგან ყოფნისას. სწორედ ამიტომ დედამ აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება თუ რას რას დამომტკიცებს ბავშვს ცევაში, რათა ეს ცევა შემდგომ მათზე უარყოფითად არ აისახოს. აი რამე კითხვა თუ გაქვთ, შეგიძლიათ დამისვათ ხელს იწევენ მე მგონი. აა მე მაინტერესებს უკაცრავად, ანუ როგორ უნდა მოიქცეთ მაშინ ამ შემთხვევაში? როგორია მშობლის პოზიცია? რასთან დაკავშირებით, კერძოდ რომ ითქვათ? აა ანუ უნდა მივცეთ თუ არა შუქს შოკოლადი ან რაღაც მსგავსად ანუ სწორი ცევა როგორი იქნება მშობლის მხრიდან აა ძალიან საინტერესო კითხვა, მადლობა. ამ შემთხვევაში დედამ უნდა შეინარჩუნოს თანმიმდევრული პოზიცია. თუ ეუბნება დედა შვილს, რომ არა არ მოგცემ, მაშინ მისი პირილის სანაცვლოდ არ უნდა დათანხმდეს შოკოლადის მიცემაზე და არამხოლოდ შოკოლადის მიცემაზე ზოგადად ნებისმიერ რამეზე. მაგრამ ალბათ ხშირად წასწრები ხარ ფაქტს, როდესაც მაღაზიაში ბავშვი უკვე ტირის და დედა დედას ვეღარ გამოყავს ის მაღაზიიდან. აქ უკვე ხვდებით განმტკიცებულ ქცევას. ანუ ბავშვს ამგვარი ქცევით, ტირილით და თავის შეცოდებით უკვე ქონია ამგვარი ქცევით გამოცდილებაში, რომ მიუღწევია სასურველი შედეგისათვის. ამ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ რთულია რომ ქცევის ჩაქრობაზე ვისაუბროთ, რადგანაც განმტკიცებულია ეს ქცევა და სავარაუდოდ ბავშვთა ფსიქოლოგის დახმარება დასჭირდება მშობელს, რათა ეს პრობლემა აღმოფხვრას. კიდე გაქვთ რამე კითხვა? დიდი მადლობა, გასაგები იყო. კარგით, მაშინ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. სკინერი გამოყოფს განმამტკიცებლის სახეებს. როგორც თქვით, განმამტკიცებელი ყოველთვის ზრდის ჩვენი ქცევის გამოვლენის ალბათობას. შეგვიძლია განვიხილოთ სოციალური განმამტკიცებელი. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ვერბალური, როგორც არის შექება, აღიარება, ან ვიზუალური, როგორც არის გაღიმება. წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ მოსწავლე მასწავლებელს აბარებს გაკვეთილს და შედეგად მისგან იღებს შექებას, ეუბნება, რომ ძალიან კარგი გოგოა ან ბიჭია და მოს სწავლენ ის განგრძობს კეთილგანწყობას, რადგან მასწავლებელი უღინის კიდევაც. ამ შემთხვევაში ეს არის მისთვის სოციალური განმამტკიცებელი, რადგან მომავალში, როდესაც შეიძლება გაკოთილი სწავლა საკმაოდ არ უნდოდეს და ეზარებოდეს, გაახსენდება ეს მაგალითი, მოუნდება მასწავლებლისგან შექება და სწორედ ამიტომ რომ გამოცდილებაში ასეთი კარგი რამ აქვს ამის გამო ის იმეცადინებს, რადგან მასწავლებლისგან ისევ მიიღოს განმამტკიცებელი. მეორე განმამტკიცებლის სახე ეს არის აქტივობა როგორც განმამტკიცებელი, ეგრეთ წოდებული პრემაკის ეფექტი. პრემაკმა შემოიტანა ეს ტერმინი და ამიტომ დაარქვეს პრემაკის ეფექტი. ამ შემთხვევაში დაბალი ალბათობით განხორციელებული ქცევის განსაკუთრებლად მაღალი ალბათობით გამოვლენილი ქცევა მიიჩნევა. ეს განმარტება საკმაოდ ისეთია და ამიტომ მინდა უფრო დეტალურად განვარტოთ. დაბალი ალბათობით განხორციელებული ქცევა შეიძლება იყოს, მაგალითად, როდესაც ბავშვს არ უყურს მეცადინეობა. თუმცა მაღალი ალბათობით გამოვლენილი ქცევის მაგალითად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ მას უყურს ეზოში ბავშვებთან ერთად ცეირნობა ან ველოსიპედის ტარება. ამ შემთხვევაში დედამ ან მშობელმა იმისთვის რომ ბავშვს ამეცადინოს, სწორედ ეს მაღალი ალბათობით გამოვლენილი ქცევა უნდა გამოიყენოს დაბალი ალბათობით განხორციელებული ქცევის განსამტკიცებლად. ამ შემთხვევაში შემთხვევაში მშობელმა უნდა უთხრას შვილს, რომ ჯერიმე ცადინე და საღამოს აუცილებლად ჩახვალ ეზოში ბავშვებთან და მათთან ერთად გაერთობი. ამ შემთხვევაში ბავშვს იზრდება мотиваცია, უფრო მეტად შეეცდება რომ იმეცადინოს, რადგან მისთვის სასურველი სტიმული ელოდება. ამას ხშირად იყენებენ ხოლმე და საკმაოდ კარგად ჭრის მსგავს სიტუაციებში. მესამე განმამტკიცებლის სახე ეს არის დაფარული განმამტკიცებელი. დაფარული განმამტკიცებელი შეიძლება უშუალოდ თვალსაჩინოდ აშკარად არ ვლინდებოდეს, თუმცა ჩანს მოქმედების პროცესში, როდესაც ჩვენ ვახტებთ წარმატებას. მაგალითად, წარმოიდგინეთ ხსნით საკმაოდ რთულ ამოცანას, გარკვეული დროის განმავლობაში ვერ ხსნით კიდევაც, თუმცა ბოლოს მიაღწიეთ წარმატებას, მიიღეთ სწორი პასუხი. სწორედ ეს პასუხი არის თქვენთვის განმამტკიცებელი, მიღებული სწორი პასუხი. რადგან მომავალში, როდესაც მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდებით, აა და იფიქრებთ, რომ თავი ხომ არ დავანებო ამ ამოცანის ამოხსნას, გაგახსენდებათ ეს მაგალითი, რომ თქვენ წარმატებას მიაღწიეთ და ეს იმდენად სიამოვნების მომგვრელია თქვენთვის, რომ არ დაანებებთ თავს და განაგრძობთ მაგალითის ამოხსნას. და მეოთხე განმამტკიცებლის სახე ეს არის ინფორმაციული განმამტკიცებელი. ამ შემთხვევაში სუბიექტს უკუკავშირით აგებინებენ მიზნის მიღწევის შესახებ. მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც მორბენალი არის შეჯიბრებაზე და მას სპეციალური ხელსაწყოს ტაქსომეტრის საშუალებით აგებინებენ უახლოვდება თუ არა ფინიშს. თუ ის გაიგებს, რომ საკმაოდ ახლოს არის ფინიშთან და წარმატებით ასრულებს დავალებას, შესაბამისად ეს იქნება მისთვის განმამტკიცებელი, მოემატება мотиваცია და დიდი ალბათობა, რომ წარმატებით წარმატებით დაასრულოს შეჯიბრება. ახლა კი მინდა ვისაუბროთ განმამტკიცებლის ცხრილებზე, რაც გულისხმობს, როდის უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ განმამტკიცებელი, როდის არის ეს ყველაზე ეფექტური, როდის არის ყველაზე ნაკლებად ეფექტური. როგორც ხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია განმამტკიცებელი გამოვიყენოთ რამდენიმე ქცევის შემდეგ, ან გამოვლინოთ გარკვეული დროის შემდეგ. თუმცა კიდევ ორი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი: ან განმამტკიცებელს ვავლენთ სტაბილურად, ან ვავლენთ არასტაბილურად. და ახლა თითოეული მაგალითი მინდა განვიხილოთ. პირველი, როგორც ვთქვით, არის კონკრეტული რაოდენობის ქცევის შემდეგ, როდესაც მაგალითად ყოველი 5 ქცევის შემდგომ ჩვენ ვაწვით სხვას ჯილდოს, ანუ განმამტკიცებელს. ამგვარი განმტკიცება საკმაოდ ეფექტურია, რადგან ადამიანმა იცის, რომ ის აუცილებლად მიიღებს განმამტკიცებელს ჯილდოს და შესაბამისად ახორციელებს ამ აქტივობას. სწორედ ეს ფიქსირებული პროპორცია უდებს საფუძვლად მარკეტინგულ ხრიკებს, როდესაც კომპანიაში გვაძლევენ მაგალითად ბარათს და გვეუბნებიან რომ თუ ხუთ ბეჭედს დავაკროებთ ამ ბარაზე, მაშინ ჩვენ საჩუქარს მივიღებთ. შესაბამისად, ადამიანს უჩნდება мотиваცია, რომ დააგროვოს ეს ხუთი ბეჭედი და დარწმუნებულია, რომ თუ ხუთ ბეჭედს დააგროვებს, მაშინ მიიღებს განმამტკიცებელს. სწორედ ამას გულისხმობთ იმაში, როდესაც ადამიანმა იცის, თუ როდის შეუძლია მიიღოს განმამტკიცებელი და საკმაოდ ეფექტურია, რადგანაც ახორციელებს ამ წევას ადამიანის თუმცა შესაძლებელია მეორე პირობასთან კონდეს საქმე, როდესაც ქცევის შემდგომ ვაწევთ განმამტკიცებელს, თუმცა სტაბილურად არა. შეიძლება ეს იყოს 5 ქცევის შემდგომ, შეიძლება იყოს 10 ქცევის შემდგომ და ინდივიდმა არ იცოდეს კონკრეტულად რამდენი ქცევის შემდგომ მიიღებს განმამტკიცებელს. ეს განმამტკიცებელი საკმაოდ ეფექტურია, რადგან ინდივიდმა არ იცის რამდენი ხნის შემდეგ მიიღებს ჯილდოს და სწორედ ამიტომ კლავ და კლავ ცდილობს განახორციელოს ეს მოქმედება. სწორედ ამ პრინციპზე დგას ტოტალიზატორი სწორის იდეა, რადგან ინდივიდები განმამტკიცებელს, ანუ ჯილდოს იღებენ ხან ხუთი შესრულებული ხუთი ქცევის შემდეგ, ხან 10 ქცევის შემდეგ. შესაბამისად, არიციან ზუსტი ქცევის რაოდენობა, რამდენი ქცევის მერე შემდგომ მიიღებენ განმამტკიცებელს და ამიტომ ეჯაჭვებიან მუდმივი მოგების სრულით ტოტალიზატორს. ახლა განვიხილოთ განმამტკიცებელი დროის ფაქტორის მიხედვით. დროის ფაქტორის მიხედვით შეიძლება იყოს სტაბილური. მაგალითად, ყოველ 10 წუთში ვაძლევთ ჩვენ განმამტკიცებელს, მიუხედავად იმისა, ინდივიდი გამოავლეს თუ არა ჩვენთვის სასურველ ქცევას. და მოგეხსენება ეს რა თქმა უნდა, საკმაოდ არაეფექტური განმამტკიცების სახეა, რადგან თუ ჩვენთვის სასურველ ქცევას არ ავლენს, მაშინ არ უნდა მივცეთ განმამტკიცებელი. იმისთვის რომ ეს ნაწილიც კარგად გავიგოთ, განვიხილოთ მაგალითი. წარმოიდგინეთ მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს რომ თუ მთელი 45 წუთის განმავლობაში ისინი ჩუმად და ბიჯითად იქნებიან შეასრულებენ მიცემულ დავალებას ამ შემთხვევაში მათ ეზოში ჩაიყვანს შეიძლება ზოგიერთი ბავშვი საერთოდ არ მოიქცეს ბეჯითად, არ დაუჯეროს მასწავლებელს, თუმცა ამის და მიუხედავად მასწავლებელს მაინც ჩაყავს ისინი ეზოში. შესაბამისად მასწავლებელი ვერ მიაღწევს თავის შედეგს, რადგან მან უთხრა, რომ იმ შემთხვევაში შეიყვანდა ეზოში, თუ ისინი ბეჯითად მოიქცეოდნენ, მაგრამ განმამტკიცებელს აწვდის კონკრეტული დროის შემდეგ. და სწორედ აქ გულისხმობ იმას, რომ არ არის ეფექტური, რადგან თუ ამ 45 წუთის განმავლობაში არ გამოვლინდა ეს ქცევა, მაშინ ჩვენ ადამიანს ეს არ უნდა განუმტკიცოთ, არ უნდა მივცეთ ამის გამო ჯილდო. და განმამტკიცებელს მოიქცა, იმათ მიმართ ხო დაირღვევა. დიახ, თუმცა ხო დიახ, შესაძლებელი არის, რომ დაირგოს მათ მხრივაც, თუმცა აჯობებს, რომ საერთოდ არავის არ მისცეს ამ შემთხვევაში ეს ჯილდო განმამტკიცებელი, რადგან უარესია თუ დაისწავლიან იმას, რომ თუ ბეჯითად არ მოიქცევიან, ისინი მაინც ჩავლენ ეზოში. ან შეიძლება რომ მართლა ბავშვი ხომ აღარ გვენდობა? მაშინ შესაძლებელია რომ მასწავლებულმა სხვა გზას მიმართოს და ისინი დასაჯოს ვინც არ მოიქცა შესაბამისად მასწავლებლის მითითების გათვალისწინებით და მხოლოდ ისინი ჩაიყვანოს ეზოში ვინც მისი პირობა შეასრულა შეიძლება შეგეკითხოთ ბავშვებში ბახში რამდენად მართებული. ეხლა თქვენ საუბრობდით ბავშვებთან დაკავშირებით და ბავშვები რას განიცდიან და როგორ უმტკიცდებათ. თუმცა, ხომ არ იქნებოდა უფრო ასე ვთქვათ გამართლებული ვიდრე რაღაცას დავგეგმავთ რომ რანაირად მივიღოთ ის შედეგი რაც გვინდა რომ ბავშვთან მივიღოთ თვითონ სტრატეგია ხომ არ დავგეგმოთ და სიტყვაზე ვამბობ, არ იყოს მე მაგალითად პედაგოგი ვარ და არ ვემხრობი არანაირი ფორმით დასჯას, როგორი ფორმითაც არ უნდა იყოს. შეიძლება უბრალოდ საყედური უთხრა ისიც მსუბუქად, რომ ცოტა დაფიქრდეს რა უკეთესად გააკეთოს. ხომ არ ჯობია შევარჩიოთ ხოლმე ცოტა ისეთი მასტიმულირებელი რომ შედეგიც მივიღოთ ის რაც გვინდა და ამავე დროს მე ვეთანხმები ქალბატონს თუ კი შევპირდებით რომ ვინც კარგად მოიქცევიან და ჩავიყვანთ ეზოში და ვიღაცა არ მოიქცა მართლა ძალიან გავაწბილებთ იმ ბავშვებს ვინც კარგად იქცეოდა და ეს ხომ არ გამოიწოს მეგრე თვითონ კლასში იმ მოსწავლის მიმართ ცოტა შეცვლას თანაკლასელების ურთიერთობის ეს კიდე სხვა პრობლემას გამოიწვევს მერე. ხომ არ ჯობია რომ ცოტა ისეთ სტიმულები შევარჩიოთ ხოლმე, რომელიც ასე ვთქვათ, უფრო იქნება უმრავლესობისთვის მისაღები და ვიცით რომ ბავშვობის ასაკში არის ესეთი მიმბაძველობა, ძალიან ძალიან ესეთი აქტუალური თავის დაუნებურად ბაძავენ ხოლმე იმ ქცევით მოსწავლეებს, რომლებიც ხშირად არიან ყურადღების ცენტრში პოზიტიური კუთხით და ხშირად ეს უფრო ამართლებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აა ძალიან საინტერესო კითხვაა, მადლობა. აა გავცემ თუ შეიძლება პასუხი და მე რედამისთვის თქვენ კითხვა. აა ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მასწავლებელს შეუძლია სხვადასხვა ხერხს მიმართოს. ერთ შემთხვევაში თუ მაგალითად 30 ბავშვიდან 25 მოიქცა მასწავლებლის დარიგებების შესაბამისად, შეუძლია რომ ეს 25 ბავშვი დაპირებისამებრ ჩაიყვანოს ეზოში, თუმცა რაც შეეხება ამ ხუთ ბავშვს, უთხრას პირველ პირველ ჯერზე შეუძლია უბრალოდ გაფრთხილება მისცეს, რომ თქვენ დღეს არ მოიქეცით კარგად, თუმცა ამ ერთხელ გრთავთ მაგალითად მხოლოდ უფლებას რომ ჩახვიდეთ ეზოში და შემდეგ ჯერზე ეს ასე არ განი განმეორდება. აა და რაც მთავარია, აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დასჯა მოგცემს შედეგს, შეასუსტებს ქცევის გამოვლენის ალბათობას, თუმცა ეს იქნება მოკლევადიანი და ვერ გავალთ გრძელვადიან შედეგებზე. იმისთვის რომ ჩვენ შევამციროთ ქცევა, აუცილებელია ვიპოვოთ რა რა განამტკიცებს ადამიანის ქცევას. აი თუნდაც ის ფაქტი რომ ბავშვი არ იქცევა ბეჯითად გაკვეთილზე, ეს შეიძლება განმტკიცებული იყოს სხვადასხვა რამის გამო. ის რომ მაგალითად არ უჯერებს მასწავლებელს, აა შეიძლება იმ ფაქტით იყოს გამოწვეული, რომ ამით ის აღიარებას პოულობს კლასში სხვა მოსწავლეების მხრიდან, რომ აი ესეთი თამამი არის, რომ შეუძლია მასშტაბების დარიგების წინააღმდეგ წასვლა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს განმამტკიცებელი უნდა ვიპოვოთ. ანუ რის გამოავლენს ადამიანი ამ ქცევას და თუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს განმამტკიცებელი ჩამოვაშოროთ ბავშვს, მაშინ ნახავთ, რომ ისიც 25 ბავშვს მსგავსად დადებითად მოიქცევა და შესაბამისად აღარ შეიძლება პრობლემა. მე გეთანხმებით ხშირ შემთხვევაში ასე ვთქვათ მსუბუქად ესეთი დაუმორჩილებლობის გამოვლინებები რომ ასწავლებლის მითითებას არასრულებს ეს სურვილით არ არის რომ არასრულებს ეს მე ფიქრობ რომ უფრო არის ყურადღების მიპყრობის და ყურადღების ცენტრში ყოფნის და ხშირად ეს არის ხოლმე პრობლემა ბჭალებში ესეც მსუბუქად იმ ბავშვების რომლებსაც კომუნიკაცია აკლიათ ოჯახში ოჯახის წევრების მხრიდან ან მრავალ რავლათ არიან ოჯახში ან ძალიან დაკავებულები არიან ეს ბავშვი ითხოვს უფრო მეტი ყურადღება გამოუყონ ან უფრო მეტი კონტაქტონ და ამას ვერ ღებულობს და ამის კომპენსირებას ის ყოველთვის აკეთებს გარეთ და ეს გარეთ ხანგრძლივით რო არის სკოლა ამიტომ მას უნდა რომ თუნდაც ამ ფო ფორმი დაარღვია დისციპლინა ან ან ვერ მოიქცა კარგად, ну მაინც გახდა ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში მასშტაბლებლის და მიიპყრო ეს ყურადღება და მისთვის უკვე აღარა აქვს მნიშვნელობა. თავარია რომ მან მიიღო ის რაც აკორია ოჯახში. აი ეს ესეც არის პრობლემა სამწუხაროდ. მართალი ვფანდებით. შეიძლება შეიძლება ბავშვი კონდეს მაგალითად თუ შეფასების პრობლემა დაბალი თუ შეფასება კონდეს და კლასში ახდენდეს ამის კომპენსირებას რომ თუ მოიქცევა მასწავლებლის წინა საწინააღმდეგოდ და შეძლებს ასეთი ნიქცევის გამოვლენას ამ შემთხვევაში მიიღებს აღიარებას სხვა მოსწავლეების მხრიდან და ეს შეიძლება ერთგვარად მისთვის იყოს განმამტკიცებელი რატომაც შეიძლება მიდიოდეს მოსწავლე მასწავლებლის წინა აღნაგ ასევე შეიძლება ადგილი კონდეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ რომ ოჯახში მას ყურადღებას, ვერ უთმობენ სათანადო ყურადღებას და სწორედ ამგვარად ცდილობს ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, ყურადღების მიქცევას კლასში მოსწავლეებთან ურთიერთობისას. ადამიანის მოთხოვნილება არის ზოგადად ეს, რომ იყოს სხვების მხრიდან აღიარებული და შეიძლება ბავშვი ამ ქცევას თვლიდეს სწორად იმის გამო, რომ ეს სხვების მხრიდან აღიარების საშუალებას აძლევს. და თუ საერთოდ ძალიან ინდიფერენტულია თქვენ ამას როგორ თვლით? ხლა კლასში არიან მართლა ასეთი ცოტა თამამი მოსწავლეები, რომლებიც სულ ცდილობენ, რომ ყურადღების ცენტრში იყვნენ მასშტაბლებთან და ეს უმეტესწილად არის მოთხოვნილება აღიარების, თუმცა არიან ისეთი მოსწავლეების, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ჭრილში ყოფნა ურჩევნიათ და აი ეს თავისი კომფორტ ზონიდან გამოსვლის ეშინიათ თუ ფრთხილობენ და ჯობია რომ შეუმჩნევლები იყვნენ ვიდრე მაგალითად რაღაცით გამოიჩინონ თავი ხელს არ აიწევენ თუ არ შეეკითხე არაფრით არ ზიან თავიანთვის ჩუმად მუშაობენ აკურატულად მაგრამ აი რასაც ქვია ის ცოცხალი პროცესში არ ერთვებიან თქვენ როგორ ხსნით ამას? აი ამ ბავშვებს, რომლებიც არიან ჭდილში, ეს მათთვის ძალიან ეს დიკომფორტი ზონაა, ასე კარგად გრძნობენ თავს. აი მიზეს თქვენ როგორ ახსნით ამ შემთხვევაში? აა დიახ, ამ შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს ბავშვთა კატეგორია, რომელსაც მართლა სიამონებს ასე ყოფნა და მართლა მისთვის სასიამოვნო არის თუ იქნება შედარებით ჩუმად, საზოგადოებისგან იზოლირებული, თუმცა არსებობს მეორე შემთხვევაც, როდესაც უბრალოდ ბავშვი აქვს სოციალური ფობია და შესაბამისად ვერ გამოხატავს თავის თავს, აქვს საჯარო სივრცეში, საუბრის კომპლექსი, შიში და ვერ წარმოაჩენს თავის თავს რეალურად. უფრო მეტად მგონი რომ მეორე შემთხვევასთან გვაქვს ზოგადად სკოლებში საქმე შეიძლება ეს იყოს ბულინგი მას კონდეს რაღაც ცუდი გამოცდილება რომ ოდესღაც ყოფილა რაღაც ბულინგის მსხვერპლიან რამე და სწორედ ამის გამო ვერ ამშავნებდეს ის თავის თავს რეალურად. ამ შემთხვევაში მასშტაბებს აქვს ძალიან დიდი წვლილი, რადგან მას შეუძლია სწორედ აღმოფხვრას ეს პრობლემა. პირველ რიგში იმით რომ უნდა მოექცეს ყველა მოსწავლეს როგორც მის თანასწორს, პატივს უნდა სცემდეს ყველას და ერთი ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგი არის როჯერსი, რომელიც თვლის რომ მას მასწავლებელმა ყოველთვის უნდა მიიღოს მოსწავლე უპირობოდ. ანუ გარკვეული პირობა არ უნდა წაუგანოს მას. იმის გამო კი არ უნდა სცემდეს პატივს და უყვარდეს რომ ის რაღაც მის დაბალებას შეასრულებს. არამედ უნდა სცემდეს პატივს მას როგორც ადამიანს და პიროვნებას. ეს ასეა სკოლებში და ასე იყო ყოველთვის. თუნდაც 50 წლის წინაც და იმის წინაც. და დღესაც ასეა. ეს არის უბრალოდ ბავშვის პოზიცია. ის რომ მასშტაბებელი ყოველას თანაბრად ექცევა, ეს არის მოცემულობა. მე არ მახსოვს, რომ თუნდაც დაწყებული არ ვიცი, წინა წინა საუკუნის ბოლო პერიოდიდან და დღემდე ყოფილა რამე განსხვავებული. ერთეული ასე ვთქვათ გამონაკლისები თუ პიროვნული პრობლემა იყო ვინმესი, ამაზე არ საუბრობ. მე ვლაპარაკობ ზოგადად მოცემულობაზე. ბავშვის პოზიცია მაინტერესებს, როცა მასწავლებელი ყოველას მიმართანაბრად, ასე ვთქვათ, ყურადღებიანია, თბილია, მომთხოვნია, უნაწილებს ყურადღებას, მაგრამ ბავშვს ურჩევნია, რომ იყოს ჭრილში, არ გააქტიურდეს, არ ჩაერთოს არაფერში. აი, ასე ურჩევნია, ჩუმად ხელი არ აიწიოს, არაფრით თავი არ გამოიჩინოს. აი ამის ამ შემთხვევაში მაშინ ჰიპერაქტიულებში და ძალიან ესე აღიარება რა უნდა ეს ჩაულებრივი ამბავია და არც სურვილი არ აქვს და მშობელს რომ ეკითხები აი ძალიან კარგი აქვს დავალებებს კარგად ასრულებს მაგრამ აბსოლუტურად ჩუმაზის ხო სახშიც ასეთია აი ხო სახშიც ასეთია ასე ვთქვათ აი ძალიან რო არ შეგაწუხებს და ესე ეს ბავშვის ასე ვთქვათ მელანქოლიკური ტიპია ფსიქოლოგიის ძული უკვე ტემპერამენტი განსაზღვრავს კი ხო ტემპერამენტი განსაზღვრავს და თუ იქ არის კიდევ რაღაცა არა ამ შემთხვევაში ნამდვილად ტემპერამენტი განსაზღვრავს თუ სახლშიც ამგვარი ქცევით ხასიათდება მაგრამ თუ სახლში არის აქტიური და თავის თავის გამოვლენას ვერ ახერხებს მხოლოდ სკოლაში ან ზოგადად საზოგადოებრივ შეკრებებზე ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გვესაუბრა სოციალურ ფობიაზე მაგრამ როგორც შეფობებით არის ხოლმე რომ მაგალითად სახლში არის ძალიან ცელკი ცელკია და ამ დროს სკოლაში არის პირიქით ძალიან მოწესრიგებული აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ძალიან ცელკი და სახლში ჩვენში არის ძალიან მოწესრიგებული. ვერ ვიტყვით, რომ აქ ერთ მნიშვნელოვნად მარტო ტემპერამენტი იყოს ბავშვის. ალბათ რაღაცა გარემო ფაქტორი მოქმედებს. გარემო და ფაქტორებიც სხვა კიდე თამაშობს როლს და ერთი არ იქნება და ორი. ზოგადად თუ ადამიანი არის მოწყვლადი იმისა, რომ მასზე პატარა ასე ვთქვათ სტრესორმაც კი დიდი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს. მაგალითად, თუ ეს ბავშვი არის მელანქოლიკური ტემპერამენტით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება მას ოჯახში ქონდეს რაღაც ისეთი დაძაბული სიტუაცია და აი ამ ძალიან პატარა სტრესორმაც კი მასზე მოახდინოს ზეგავლენა, თუ მაგალითად სხვა ტემპერამენტის ადამიანზე ეს პატარა სტრესორი იმდენად არ იმოქმედებდა, ამ ტემპერამენტის ადამიანისთვის ეს ძალიან ძალიან დიდი ზეწოლა არის და შეიძლება სწორედ თავის თავში ქონდეს მას პრობლემები და ვერ ავლენდეს საკუთარ თავს საზოგადოებაში და სკოლაში. მადლობა. მადლობა თქვენ. კარგით გავაგრძელოთ, თუ კითხვა არ გაქვთ. ბოდიში რომ გაწყვეტენ, მე მაქვს მე მაქვს ერთი კითხვა თუ შეიძლება რომ დავს. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ არიან დასული ადამიანები ამ შემთხვევაში როდესაც პიროვნება აბარებს უნივერსიტეტში დიახ არის კატეგორიის ადამიანები რომლებსაც არ სურთ კომუნიკაციაში შესვლა ლექტორთან ან საერთოდ და არიან ჩუმად ზიან არანაირ შეკითხვაზე პასუხს არ ცემენ ან ერიდებიან მოყოლას და როგორ შეიძლება ამ ადამიანების გააქტიურება და იმ პროცესებში ჩართვა რაც რასაც მოიცავს ლექცია ან სემინარი საერთოდ. როგორც აქტიურად და მქონია შემთხვევებიც, როდესაც ადამიანებს გონიათ, რომ სხვები დასცინიან და ამ ხრი ვამხნევ არა მასე არ არის და სხვაგვარად უნდა მოიქცენ პირიქით და სხვაგვარად უნდა შეხედონ ამ საკითხს. დიახ, ამ შემთხვევაში ადამიანს უნდა ქონდეს პირველ რიგში სურვილი იმისა, რომ შეიცვალოს, თუ თავად არ ეკნება ამის სურვილი, მას ვერავინ ვერ დაეხმარება. ანუ პირველ რიგში მან უნდა გამოძებნოს თავის თავში ძალა და სურვილი იმისა, რომ ეს ფობია, ასე ვთქვათ, სოციალური ფობია დაძლიოს და შემდგომ ამისა ძალიან დიდი გავლენა შეუძლია მოახდინოს მისმა სამეგობრო წრემ, ოჯახმა და ასე შემდეგ. ისინი აუცილებლად უნდა დაუდგნენ მხარში და შეეცადონ, რომ მას ეს ფობია დაავიწყებინონ, თუმცა თუ ამას თავად ვერ შეძლებს, მაშინ შეუძლია უკვე მიმართოს ფსიქოლოგს და ის დაეხმარება ამ თვითონ თერაპიის პროცესში, რომ ეს ფობია მან დაამარცხოს. მადლობა. მადლობა თქვენ. აა კარგით გავაგრძელოთ. ახლა საუბრობთ განმამტკიცებელ ცხრილებზე, ანუ როდის უნდა გამოვავლინოთ ჩვენ ეს ჯილდო, ანუ განმამტკიცებელი. და დარჩენილი გვქონდა ბოლო განმამტკიცებლის სახე, ეს არის დროის მიხედვით, თუმცა არასტაბილურად ვლინდება. მაგალითად, ხან ვლინდება 10 წუთის შემდეგ, ხან 20 წუთი 20 წუთის შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში განმამტკიცებლის ეს სახე საკმაოდ ეფექტურია, რადგან ადამიანი დაისწავლის ქცევას და შემდგომ ეს ქცევა სტაბილურად ნარჩუნდება. ამის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც ადამიანი ვარჯიშობს და ტრენერი მას მაგალითად ყოველ 10 წუთში უგნება, რომ ძალიან კარგად გამოვდის, ან ყოველ 20 წუთში ასვენებს, შესაბამისად ეს ხდება მისთვის განმამტკიცებელი ტრენერის მხრიდან შეკება და უფრო მეტად ეზრდება мотиваცია, რომ კარგად ივარჯიშოს. აი დასჯაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ მინდა ყურადღება გამომახვილო სკინერს შემოაკ ასევე ტერმინი დასჯა ოპერანტული განპირობებულობის ფარგლებში და დასჯა როგორც ვთქვით ყოველთვის ასუსტებს ქცევის გამოვლენის ალბათობას და ამ შემთხვევაში წვდებით დასჯის ორი სახე ორ სახეს როგორც არის დადებითი დასჯა და უარყოფითი დასჯა თუმცა აქაც მინდა განსაკუთრებულად გამომახვილო ყურადღება იმაზე რომ დადებითი დასჯა არ გულისხმობს ტრადიციული გაგებით დადებითს და უარყოფითიც ამასთანავე. იგულისხმება მხოლოდ რომ სტიმული ან ემატება, ამ შემთხვევაში დადებითი დაჭრის დროს ჩვენ გვემატება ჩვენთვის უარყოფითი სტიმული, ხოლო უარყოფითი დაჭრის შემთხვევაში ჩვენ გვაკლდება ჩვენთვის სასიამოვნო სტიმული. და იმისათვის რომ ეს ტერმინებიც კარგად განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. დადებით დასჯის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც მანქანით მივიდივართ მაგალითად ძალიან სწრაფად და გვაჩერებს პოლიციელი და სისტრაფის გადაჭარბების გამო გვიწევს ჯარიმას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვემატება ჩვენთვის აversiული, ანუ უარყოფითი სტიმული და მომავალში, როდესაც მანქანის სწრაფად წაყვანას გადაუწყვეთ, გაგვახსენდება ჩვენ ეს მაგალითი და სწორედ ამიტომ ეს განაპირობებს ჩვენი ქცევის გამოვლენის ალბათობის შემცირებას. მაგრამ იგივე მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ უარყოფითი დასჯის ტერმინებშიც. თუ მივდივართ სწრაფად, შეიძლება გაგვაჩეროს პოლიციელმა, თუმცა არ გამოგვიწეროს ჯარიმა და გვითხრას, რომ მაგალითად 100 კულა, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ მართვის მოწმობა შევინარჩუნოთ, აი სწორედ ეს ჩვენთვის სასიამოვნო და ჩვენთვის ღირებული ქულები დაგვაკლდება. ორივე შემთხვევაში სწავლობს ინდივიდი ამ გამოცდილებიდან, როგორც დადებითი დასჯიდან, ასევე უარყოფითი დასჯისგან, რომ მომავალში ეს ქცევა აღარ გამოავლინოს. თუმცა როგორც უკვე ერთხელ აღნიშნე, დასჯას ზოგადად არ აქვს გრძელვადიანი შედეგი. შეიძლება მოკლევადით აღკვეთოთ რამე კონკრეტული ქცევა და იმისათვის თუ ჩვენ გსურს, რომ საფუძვლიანად შევცვალოთ ქცევა, დავავიწყებინოთ ადამიანს ეს ქცევა, ჩვენთვის არასასურველი ქცევა. ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად მიზანშეწონილი და ყველაზე სასარგებლო არის თუ ვიპოვით ამ ქცევის განმამტკიცებელს ანუ რის გამოახორციელებს ადამიანი ამ ქცევას და სწორედ ამ განმამტკიცებელს ჩვენ ჩამოვაშორებთ ხო მაგრამ გაქვთ კიდევ რამე კითხვა კარგით, მაშინ გავაგრძელოთ. ჩვენ დასწავლეთ თეორიების ფარგლებში განვიხილოთ ორი თეორია. ეს იყო კლასიკური განპირობებულობა და ოპერანტული განპირობებულობა. და ახლა მინდა განვასხვაოთ უფრო თვალნაწევრად დავინახოთ რა არის მათ შორის სხვაობა. პირველ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს კლასიკურ განპირობებულობასთან. ამ შემთხვევაში კლასიკურ განპირობებულობას საინტერესებს თუ რა უსწრებს უშუალო ცდევას წინ. აი როგორც ნახეთ რომ ზარი და საკვები როდესაც დაწყვილდა, ზაღლმა დაისწა გავსწავლა, რომ მას უპირობო რეაქცია ნერწყვის გამოყო ნერწყვი გამოეყო. თუმცა ოპერანტული განპირობებულობის ფარგლებში აა ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა მოსდევს ქცევას უშუალოდ შემდეგ და სწორედ ის თუ რა მოსდევს ქცევას შემდგომ განაპირობებს მისი გამოვლენის ხარისხს სწორედ ასე წრთნიან ხოლმე ძაღლებს და ზოგადად ცხოველებს აი შეგიმჩნევიათ ალბათ ცირკში აა ცხოველებს რომ ილეთებს ასწავლიან აი ოპერანტული განპირობებულობა უდევს სამ ყველაფერ საფუძვლად რადგან ისინი ამ ილეთებს და თვითონ მოძრაობას სწავლობენ ჯილდოს ხარჯს ბორცვზე და სწორედ ასე ახორციელებენ შემდეგ ამ თლიან აქტივობას. და აი როგორც თქვით, ამ შემთხვევაში ძაღლს ასწავლიან რომ დაждდეს სწორედ ამ განმამტკიცებლით, ამ შემთხვევაში საკვებით. ბოლო თეორია, რომელიც უნდა განვიხილოთ ჩვენ დასწავლის თეორიის ფარგლებში, ეს არის ალბერტ ბანდურას ბანდურას დაკვირვებით დასწავლა. აა ალბათ გაგიგიათ ფრაზა, რომ ჭკვიანი ადამიანები სხვებზე დაკვირვებით სწავლობენ და ნუ თუ მართლა არის ეს შესაძლებელი, რომ ჩვენ უშუალო გამოცდილების გარეშე სხვაზე დაკვირვებით ვისწავლოთ. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამაზე საუბრობს ალბერტ ბანდურა და მას მიაჩნია, რომ ადამიანებს შეუძლიათ სხვა მოდელზე დაკვირვებით ისწავლონ და სწორედ ამას უწოდებს ის დასწავლოს დაკვირვებით, ანუ ქცევის მოდელირებას. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ თქვენო მეგობარმა იყიდა ტელეფონი, მობილური ტელეფონი, რომელიც მცირე დროის განმავლობაში მას გაუფიჭდა. თუ თქვენ გადაწყვეტ მობილური ტელეფონის შეძენას, დიდი ალბათობა, რომ ეს ტელეფონი არ შეიძინოთ და სხვაზე გააკეთოთ არჩევანი. სწორედ ამ შემთხვევაში ვახდენთ ჩვენ ჩვენ დაკვირვებით დასწავლას, ანუ ჩვენთვის ჩვენი მეგობარი არის მოდელი, რომელიც მიხედვითაც ჩვენ სწავლობთ ქცევას. თუმცა ალბერტ ბანდურა მიდის უფრო შორს, და ბიჰევიორიზმის ცნებას აფართოვებს იმ ხრივ რომ მისი აზრით იმისათვის რომ იმისთვის რომ დაკვირვებით შეძლოთ ჩვენ დასწავლა აუცილებელია გამოვიყენოთ კოგნიტური უნარები თუ უოცონი და სკინერი მარტივად სტიმული რეაქციის ფარგლებს შეხვდნენ ყველაფერს აქ შეგოდის შუალედური რგოლი კოგნიტური უნარების სახით შემეცნებითი უნარების სახით როგორც არის აღქმა მეხსიერება აზროვნება თუ ამ ყველა პროცესს ადამიანი არ ჩართავს დაკვირვებით დასწავლის დროს შესაბამისად ის მოდელისგან ვერ დაისწავლის ქცევას აა მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი უყურებს სხვას და სწორედ მასზე დაკვირვებით მისი ქცევა დაისაჯა თუ წახალისს და ამის შემდეგ გადაწყვეტოს გაიმეოროს თუ არა კონკრეტული ქცევა. მაგალითად, როდესაც მასწავლებელი მოსწავლეებს, რომელიმე კონკრეტულ მოსწავლეს სჯის და აძლევს საკვედურს, სხვა მოსწავლეები ამ მოსწავლის მაგალითზე სწავლობენ, თუ როგორ უნდა მოიხსნენ და როგორ არ უნდა მოიხსნენ და თუ მოსწავლე წახალის და მაშინ გაიმეორებენ მის ქცევას, ხოლო თუ მოსწავლე დაისაჯა, მაშინ პირიქით აღარ გაიმეორებენ მის მსგავს ქცევას. სულ ეს იყო დღეს რასაც მინდოდა საუბარი. ეს არის გამოყენებული ლიტერატურა, აა დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის და დაინტერესებისთვის. აა თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგვიძლია თვისაუბროთ. შეწყვაში მე არ მაქვს, მაგრამ უგმეს მადლობა. ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო იყო. მოხარული ვარ და კიდე ერთხელ მოვისმენთ. დაბადებულობა საინტერესო მართლა ძალიან საინტერესო მოსასმენი იყო და მიხარია რომ სტუდენტები ინტერესდებიან ესეთი სერიოზული თემები დიდი მადლობა თქვენ ასეთი შეფასებისთვის მასწავლებლებს არა მხოლოდ სტუდენტებს საინტერესო მადლობა ინტერესებს ახალგაზრდა თაობა როგორ უყურებს იმას რაც ხდება დღეს მათ თაობაშიც უფრო პატარებშიც უფრო დიდებშიც თორე ჩემ თაობას აგერ უკვე ამდენი ათეული წელია გამოცდილება აქვს სტუდენტებთან და მოსწავლეებთან ურთიერთობის და კი უყურებთ თაობათა სლაიდებს ღირებულებათა ცვლასაც დამოკიდებულებების ცვლასაც მაგრამ ნუ ადამიანის ნატურა მაინც რჩება მეტნაკლებად ასე ვთქვათ სტატიკური და თუმცა ვამბობ რომ ბევრი რამ რაც ჩემ თავა მაინც უზნაძეზე გასდელი თაობა ვარ, თუმცა დაწებული პიაჟედან ყველა ყველა ასე ვთქვათ თეორეტიკოსის თეორიები გავიარეთ, მაგრამ ყველაზე კარგად რა აღწერილი არის ეთნოფსიქოლოგიაში ეს აქვს უზნაძეს გადასარევად მოცემული თვითონაც კავკასიელია და არაჩვეულებრივად აქვს კავკასიელთა ფსიქოლოგია აღწერილი და კონკრეტული მაგალითებიც და მე მიხარია რომ დღეს ასეთი საინტერესო ლექცია მოვისმინე ახალგაზრდებისგან. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ ასეთი სიტყვებისთვის და თითოეულ თქვენგანს ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას. ასეთი შეფასებისთვის მკითხულობ თქვენ შეტყობინებებს. აა, კითხვა მაქვს ერთი. დიახ, გისმენთ. აა, ა რა მაინტერესებს ანუ აქ რეგისტრაცია რომ გავიარე რამოდენი ამ საკმაოდ დიდი თემატიკა თემატიკა იყო ჩამონათვალის და ყველაზე ცალ-ცალკეა საჭირო რეგისტრაცია თუ არა თუ დარეგისტრირებული ხართ უკვე ერთხელ მაშინ დღეს მოგივათ ID დღეს მომივიდა დიახ Zoom-ის ლინკი მომივიდა და მე სამწუხაროდ წინაურ ამაზე წინაურ ლექციას ვერ დავესწარი და ამიტომ მაინტერესებდა ანუ მე გვიანდა გვერდს education for freedom ესე უწერიათ Facebook-ზე და დაგაკვალიანებენ როგორ მოიქცეთ ამ შემთხვევაში რა მინდა შეგეკითხოთ იცით ჩემ პროფესიასთან ფსიქოლოგია პირდაპირ კავშირშია ამიტომ დავინტერესდი და აბსოლუტურად მოვნიშნე როდესაც დავრეგისტრირდი თუმცა რაზეც გული დამწყდა წინა თუ არ ვწდები წინა ასე ვთქვა შეხვედრა კოგნიტო ფსიქოლოგიას ეხებოდა მაგრამ ვერ შევედი და მე რა მომიგდო წარწერა რომ დარეგისტრირდა, უფრო სწორად შევიდა ძალიან ბევრი ადამიანი და ასე ვთქვათ, ჩართვა აღარ ხდებოდა. მე შეკითხვა მაქვს, სად შეიძლება ნახო ჩანაწერი იმ შეხვედრის? დიახ, სამწუხაროდ Zoom-ს ლიმიტი აქვს და მხოლოდ პირველი 100 კაცი ასწრებს შემოსვლას. კოგნიტური ფსიქოლოგია, როგორც მე ვიცი, Facebook-ზე არ გაზიარებულა და ამიტომ შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ ეს ვიდეო. ეს მაინტერესებდა Facebook-ზე გაზიარება, იმიტომ რომ Facebook-ის ფორმატი არ არის ეს რო ასე ვთქვათ გააზიაროს ყველაფერი ის რაც არის, იმიტომ რომ მეც ბევრი რამ ვერ მოвахერხე Facebook-ით და ჩემი YouTube გვერდი მაქვს და იქ ვაზიარებ ხოლმე, მაგრამ აი მისამართს თუ დამიწერთ ან სადღაც მოგწერთ, რომ სად როგორ ვიპოვოთ რა რა YouTube-ზე როგორ მოგძებნოთ, სად ნახოთ ეს? აი ეხლა მოგწერთ, ასე ჩაწერთ YouTube-ზე. და შეძლებს აი მხოლოდ გამონაკლისი მოხდა კოგნიტურ ფსიქოლოგიაზე რატო რაღაც ვერ გაზიარდა ჩატში ჩატში ჩაწერეთ ვერ ნახავთ ჩატში ერთი წუთით აი ახლა რაღაცა არის კი ახ მოგწერეთ სახელი აი თვითონ ორგანიზაციის education for freedom for freedom ა ეს არის ხო კი ასე ჩაწერეთ youtube-ში და ნახავთ კოგნიტური ფსიქოლოგიის ლექციას კი ბატონო მადლობა საგომში და ვიცხობა რომ მე რაღაც კი კითხვაც მოპირველში მადლობა თითქმის ყოველს პირველის გარდა ყოველს ლაივში გავესწრე და ძალიან მოხარული და მადლობელი ვარ მით თქვენი დღეს ზოგადად ძინა ლექციებისაც და ქალბატონ ნანაზელი და აღნიშნო რომ საკმაოდ აქტიური წევრია ხოლმე ჩართულია და აა მე თვითონ ბევრი რაღაც ვისწავლე ქალბატონი ნანა ციტუაშვილის და თუ ახსენე ხა წინაზე ქალბატონი ნანა იყო ჩარწი და მხარია ესე კი, რაღაცა მე არ ვიცი, ჩემი ხმა ისმის თუ მე არ ვიცი, ჩემი ხმა ისმის თუ არა, მადლობა. შეიძლება პირადათაც ვიცნობთ, მე იმიტომ აღნიშნე, რომ ფსიქოლოგია პირდაპირ კავშირში არის ჩემ პროფესიასთან, იმიტომ რომ 40 წელია განათლების სფეროში ვარ და ჩემ თვალწინ ძალიან ბევრი თაობები, ასე ვთქვა, წავიდა და მოდის კიდე ახალი თაობები და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა ეს ახალი თაობა როგორ უყურებს ყველაფერი იმას, რაც ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივია, მაგრამ მათთვის არის ასე ვთქვა სიახლე და მე ხშირად მითქოს ხოლმე, რომ ძალიან ბევრ ამას სწავლობ ჩემი სტუდენტებისგან და ჩემი მოწაფეებისგან, იმიტომ რომ სულ არაფერი მე უყურებ ისინი რას აძლევენ უპირატესობას, რა მოწონთ და ძალიან მეხმარებიან, თუნდაც დაგეგმო ხოლმე ის შეთავაზე შესათავაზებელი თემები, რაც მინდა რომ მათ იცოდნენ ძალიან კარგად. აი ამაში, როდესაც მიზიარებენ საკუთარ ასე ვთქვათ შეხედულებებს, მოლოდინებს, სურვილებს, ემოციებს. მე ესენი მეხმარება, რომ დაგეგმო როგორ გავაგრძელო მათთან კონკრეტულ თემებზე საუბარი, ან რაღაცა საკითხის შესწავლა. და დღეს მართლა ძალიან საკმაოდ კარგია ეს მიმართულება, მეტყვი ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი ასე ვთქვათ უფროსი თაობიდან რომელიც ამბობს რომ მე ყველაფერი ვიცი და როგორ შეიძლება სხვადასხვა სფეროს ადამიანებთან რომ მე ჩემი სტუდენტები და მოსწავლეები ძალიან მეხმარებიან და ბევრ ამის სწავლობ ხოლმე მეთქი და ცოტა უკვირთ და ხშირად მითქვია რომ ძიმე როგს ვერასოდეს ვერ მოვისმენდი ჩემი თავა მაინც კლასიკაზე გასდილი მაგრამ ნუ ესეც მათი პროტესტის რაღაცის ამბოხის ნიშანი ან ვერასდროს ვერ გავიგე ჯაკეტი, რა თვაციათ, თქვა დახეული ჯინსები და მე როდესაც საუბრობ, მე ვიგებთ ეს თვით გამოხატვის რა ფორმაა და რატომაც არა, ასეც უნდა იყოს, თუ არ მოусმინეთ იმ ახალგაზრდა თაობას და მათი სურვილები და ემოციები არ მოვისმინეთ, მაშინ ძალიან ესე ორ მხარეს ვიქნებით იქით ისინი, აქეთ ჩვენ და ვერასოდეს ვერ შეჭდება ის კომუნიკაცია ჩვენ როგინდა. აა ამიტომ საჭირო რა თქმა უნდა სასუხარი ამიტომ დავრეგისტრირდი აი ამ ლექციათა ციკლზე რომ მაინტერესებდა ეს ახალ დროებაში აი ამ რაღაცებს როგორ უყურებენ თუნდაც ახალგაზრდები ან სპეციალისტები და ძალიან კმაყოფილი ვარ რომ ასეთი შესაძლებლობა არის ასეთი ონლაინ ლექციების მადლობა თქვენ ორგანიზატორებს და კამპანიებსაც შეტყობინებებში ვნახე წერა თუ შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ მასალებიო და დავწერ ჩემს mails და ვისაც გეკითხებათ სურვილი შეგიძლიათ მომწეროთ და გადმოგვიგზავნოთ როგორც პრეზენტაციას ასევე მასალებს აი ამ მეორე დავამთავრეთ შეიძლება ან წეგან წეგარ დავამთავრე უბრალოდ მადლობი ჩემო ვიფაქტი მაგრამ სულ სადღაც შუაში იყო ესეთი რაღაც ბავშვებთან დაკავშირებით მოიყვანეთ მაგალითად თქვა მაღაზიაში შევიდე უნდა ვუყიდოთ უნდა ვუყიდოთ და მე საბოლოოდ შედეგი იყო ის რომ თუ ვერ გავაჩერეთ და ესეთი ბავშვია რო არ გემორჩილება და რაღაც თქო მართოთ ფსიქოლოგს საკმაოდ მალევე გადაჭრილი პრობლემა იყო ეს ამ ხრი მაგრამ სამწუხარო ფაქტი და ნიშნავს ეხა მე პატარა აღარ ვარ მაგრამ ჩვენ ბავშვებს როგორც უყურებ, არ შეიძლება ვსე, მაგრამ ჩემ გარშემო ეს ხდება, რომ ძალიან დიდი ნაწილი მაშინ ფსიქოლოგებს უნდა მიგუყანოთ თუ რა ვიცი, როგორ თქვა, მაშინ ბევრი ბავშვის ფსიქოლოგი გჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვია ისეთი, რომ მაღაზიაში რო შევა და დედას ეტყვის, ან მამას ეტყვის, რომ ეს მინდა და ეს უნდა მიყიდო, ან ზოგადად ვამბარ ამ ფოთ მაღაზიაში სამწუხაროა, მაგრამ პატარა თაობებში გვაქვს ესეთი რაღაც და რა ვიცი იქნება არის სხვა გამოსავალის გარდა ფსიქოლოგის ალბათ ის რომ პატარაობიდანვე აღზარდოთ შვილები ისე და ბავშვები რომ ესე ბოდიში და ფეხები არ გაფშიკონა მე ეს დიდა და და გაუკეთოთ და რაღაც და რა ვიცი იქნება და სხვა რაღაცაც იყოს გარდა იმისა ფსიქოლოგის მიმართ დიახ, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია შობლის ფსიქოგანათლებაც, რადგანაც მას თუ ეცოდინება თავიდანვე როგორ აღზარდოს შვილი, პირველივე ჯერზე არ განუმტკიცებს იმ ქცევას, რომ ტირილით მიაღწევინოს სასურველ შედეგს. როგორც აღვნიშნე, შობლის პოზიცია ყოველთვის უნდა იყოს თანმიმდევრული, მიუხედავად შვილის რეაქციებისა. აა და სწორედ ასე შეძლებთ ამ შემთხვევაში ამ პრობლემასთან გამკლავებას. და თუ აი უკვე მ მაღაზიაში იმყოფებით და ძალიან ესე არ გემორჩილებათ შული, ეს უკვე იმის პირობა არის, რომ შულს რამდენჯერმე განომტკიც და ეს ხება შეიძლება მშობლებისგან საერთოდ არ ესწავლა. როგორც აღნიშნეთ, შეიძლება მქონოდა ადგილი დაკويرობით და სწავლას, სხვის თავისი მეგობრის მაგალითზე ისწავლა ასეთი რამ, რომ ის თუ იტირებს მას მშობელი უსრულებს სასურველს როლს და შეიძლება სწორედ მეგობრისგან გადაიყო ასეთი რამ. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ის განმამტკიცებელი და თუ ამ განმამტკიცებელს ჩვენ ნაცვლად ვიპოვით, მაშინ მარტივად შეძლოთ ამ პრობლემის აღმოფხვრას. მაგრამ როგორც წესი, საკმაოდ რთული არის იმის გაგება, თუ რა განამტკიცებს ხოლმე ჩვენს ქცევას და ის სწორედ ამაში გვეხმარებიან ჩვენ ფსიქოლოგები. არ თვლით რომ ბავშვებს ასეთი ქცევა მაქსიმალისტები არიან პატარები ამ ასაკში და ის რომ მაღაზიაში შევიდა და სხვადასხვა ფერად რაღაცებს შეფუთული რაღაცები დაინახა ჩაოლებრივი სურვილი არის რომ ასე სქონდეს თუნდაც ცნობის მოყარეობის გამო რომ იმ ქაღალდების იქით რა არის კიდევ აა არ ფიქრობ რომ ფსიქოლოგი ჭირდება ამ ასაკში ბავშვს ну это ჩემი субъективная მოსაზრება. უბრალოდ ამ ასაკში ბავშვები მაქსიმალისტები არიან და უნდათ. იმიტომ რომ მაღაზიაში სათამაშოების მაღაზიაშიც რომ შეიყვანო და უთხრათ აირჩიე, ძალიან ბევრი რამე მოუნდება, ძალიან ბუნებრივი სურვილია. ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს ხოლმე, რომ ნაკლებად საიყვანოთ მაღაზიაში თუ ასეთი სურვილები ეპადება, ვიდრე ცოტა გაიზრდება და ჩამოყალიბდება თავის სურვილებში და რაღაცეებს უფრო უპირატესობას მიანიჭებს და რაღაცა მეორე ხარისხოვანი და უნიშნელო გახდება, თორე პატარას თუ შევიყვანთ თელი მაღაზია რო უყიდოთ მოუნდება იმიტომ რომ ამასახში ეს ძალიან ბუნებრივი და ძალიან ნორმალურია მაქსიმალისტები არიან და ყველაფერი უნდათ დედიკოც მათია მამიკოც მათია ყველაფერი მათია ყველა სათამაშო და მათ შორის მაღაზიაშიც რო უყურებენ ამას ხედავენ ესეც მათია და უნდათ ძალიან ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ჩვენ აი მწვავე რეაქციებს განვიხილავთ რაც შეიძლება ამოვლენას ისტერიკებს ხო ეგ კიდე სხვა პრობლემაა მაგრამ თუ ბავში ჩოვლები პირველობს და რაღაცები უნდა ეს არის ძალიან ბუნებრივი გამოხატულება ემოციების და არაფერი არ ჭირდება ამბავს. გარდა იმისა, რომ სანამ გაიზრდება, ხშირად არ ვატაროთ მაღაზიაში. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო ლექცია არის და პირადად ჩემზე არის ანუ ჩემი უმცროსი ბავშვის 4 წლის გახდება მალე და ძალიან ძევრი ნივთები უნდა მაღაზიაში, როდესაც შევიყვანთ და ანუ როდესაც მე მივდივარ ბაზრობაზე, იმ პირობით მიშვებს, რომ თუ რამეს მოვუტან, ანუ სათამაშოს და ამავდროულად იმდენი სათამაშოები აქვს, არ კმაყოფილდება იმის, ანუ მე თუ მივდივარ, უნდა მოვუტანო რაღაც სათამაშო და ამით გონია რომ რაღაცნაირად თვითონ მე თვითონ ვაფუჭებ ბავშვს და თუ არ მოვუტან სათამაშოს ბავშვი არის უკვე დეპრესიაში და განიცდის ძალიან თუდ იმამდე არის რა ვერ ანალიზებს როგორ მე თვითონ მიყვის რატო იქცევა ასე მეთქი და გონია რომ ზოგჯერ მგონია რომ ფსიქოლოგის რჩევა გჭირდება რომ ესეთი რაღაცა დავძლიოთ და ხება ძალიან ისეთ მდგომარეობამდე მისდის რომ ანუ ძალიან მდგომარეობამდე მისდის ხება ან მდგომარეობას რას გულისხმობთ? იცით რა არის განიცდის რომ არ მოუტან სათამაშოებს და შემდეგ გადადის თავზე ირტყამს ხელს რომ რა შეიძლება არ მომიტანე შენ სათამაშო ანუ ყოველთვის ბევრჯერ იყო ესეთი სიტუაცია რომ ვერ მოუტანე სათამაშო ანუ უყიდე ან რამე ელემენტარული კანფეტი უყიდე, შოკოლადი უყიდე და ესე ამით მოვედი და როდესაც მოვედი, ეს აღარ მოუნდა. სათამაშო მანქანა რატო არ მომიტანი? აი ეს უნდა მარტო. ასაკი 4 წლის არ არის, ანუ აგვისტოში გახდება 4 წლის და რაც თვითონ უნდა, ის უნდა გავუტანოთ, ანუ უნდა გაიყვანოს მისი. აა ანუ ბავშვი ფორმირებული აქვს ეს ქცევა და სწავლელი აქვს განკითებული აქვს თქვენს მიერ და ხო ანუ სავარაუდოდ შეიძლება დაგჭერდეთ თქვენ ქცევით თერაპევტი და ამან არ შეგაშინოთ ან ფსიქოლოგთან მისვლა ან ქცევის თერაპევტთან მისვლა ეს ანუ თვითონ თვითონ ფსიქოლოგიურად მეც ისე ვარ აი ვაი თუ ამას არ ვერ მოვუტანე ეს მე რე სახში როგორ მოიქცევა მე თვითონ ვარ უკვე იმად გაქცეული რომ თუ ამე არ მოვუტანე ესე იგი ბავშვი არ იქნება კარგად და აი ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ბავშვი სწორედ ამჩნევდეს თქვენს ასეთ ემოციას, რომ თუ თქვენ არ მოუტანეთ ეს სათამაშო, თქვენ თვითონ ღელავთ და სწორედ ეს იყოს მისთვის გამამტკიცებელი რაღაც მხრივ და შეიძლება სწორედ ამიტომ ავლენდეს ამ ქცევას. აა და ასე ხოლმე როგორ შეიძლება რომ მოვიქცე მე თვითონ ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ რომ აუხსნათ ბავშვს რომ ყოველ ჯერზე როდესაც გახვალთ ვერ მოუტანთ სათამაშოს, რადგანაც ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია, თუმცა შეგიძლიათ ეს დროითი ინტერვალი გაზარდოთ. მაგალითად უთხრათ ჯერ რომ აი მაგალითად ყოველ კვირას გიყიდი სათამაშოს, როდესაც გავალ გარეთ, მაგრამ ყოველდღე ვერ შევძლებ ჩვენ სათამაშოს ყიდვას, რადგანაც სხვა რაღაცაზე გვაქვს გათვლილი ეს ფული. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ეს დროითი ინტერვალები გაზარდოთ. ჯერ ერთი კვირით დაიწყოთ, შემდეგ ორი კვირით და ნელ-ნელა, ანუ ბავშვსაც ხომ უნდა რეალურად სათავაშო და თვეში ერთხელ ორჯერ ანუ ძალიან ძევრი რაოდენობის უკვე არა გატეხვა არ უყარს, ანუ უნდა რომ მოუტანო, მე მე აღარ ითამაშებს, მორჩა. ანუ ერთხელ შეეხება და მე აღარ უნდა. დიახ. აი ამ შემთხვევაში ეს შემიძლია გირჩიოთ, რომ როგორმე შეეცადოთ ბავშვთან კომუნიკაციისას, რომ გაზარდოთ დროითი დროითი ინტერვალები. პირველ რიგში მაგალითად, ერთი კვირის განმავლობაში უკეთეთ მხოლოდ ერთს სათამაშოს და ასე გააგრძელებთ. შემდეგ უფრო და უფრო შეამცირებთ ამას და ბავშვიც გადაეჭევა. მადლობა ჩევისთვის. მადლობა თქვენ კითხვისთვის. კარგი, თუმეტი კითხვა არ გაქვთ, მაშინ დაგემშვიდობებით. სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მიგიხდით ასეთი ინტერესითა და ჩართულობისთვის. იმადლობა მართლა საინტერესო იყო. მადლობა თქვენ ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ ნახვამდის.